अब शहीदों के परिवारों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है इस हमले में शहीद हुए जवानों के लिए पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट रहा है हर कोई इन जवानों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आ रहा है बॉलीवुड से भी कई सितारे मदद के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं पहले बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन ने शहीद के परिवार को पाँच लाख रुपए की दान राशि से मदद की आप खबरों के मुताबिक सलमान खान ने एनजीओ बिंग हुमन फाउंडेशन की तरफ से शहीदों के परिवार परिवार को मदद का सहयोग किया है हालांकि यह अभी तक सामने नहीं आ